Eh, hoy pues hemos compartido ideas, pues para mí es importante. Eh, esa idea que compartimos, tanto los campesinos y ustedes pues que eh, hablan de prohibición de producción, es importante. De pronto, siguiéndole este, en este proceso de, de trabajar conjuntos, de pronto podemos de pronto ser beneficio mucho más en las comunidades indígenas. Eh, esas semillas que mantenemos nosotros en vivo, autónomamente, ojalá pues, como decían ahora, intercambiar, no perder esa semilla y seguir, sino que es ancestralmente sea de nosotros, de nuestra región, no trayéndose así de otras partes que no compete como a nosotros. Porque usted sabe que nosotros tenemos que reservar, es tener esa eso semilla mm, nuestro, que sea de nuestros territorios, porque veo que esta idea es importante, mm, seguir más diálogo, más encuentro, o talleres. Eh, en este momento, pues como comunidades indígenas también necesitamos quien los apoye y esperamos pues que no sea tan hoy primera vez, sino que ojalá que en otras oportunidades tengamos mucho más amplio de diálogo, y compartir más ideas.